fala isso de envenenado nesse canal. Hoje eu vim aqui é, reagir a alguns memes de GTA San Andreas, que é o jogo que vocês mais gostam, não sei como. Meu é jogo que vocês mais gostam, tanto o GTA, mas também gosto muito. Então, bora lá, porque, os memes tá muito pirado. Bora lá. Primeiro vamos entender o que tá acontecendo aqui, né? Tchau tudo que você tinha que fazer era seguir o trem simples. Ah, mano, sério, que, meu Deus, mas isso conta muita verdade também. Meu Deus, como eu passei errado com essa missão, velho. E, e a pior parte era o Big Smoke. A única coisa que você tinha que fazer era seguir o trem simples. Ah, mano, tá chato. Tá, mas tá, né? Vamos embora pro próximo. É... Eu encontrei um moleque chorando no shopping porque ele tinha perdido 100 reais. Então eu animei ele e dei 20 dos 100 reais que eu tinha encontrado. Porque quando Deus te abençoa, você deve abençoar os outros. <laughs> Ah, não! me, me, me, meu Deus, pelo amor usei a vida. Ah, do que não é mesmo? Olha, ótimo, ótimo. Ah, do que eu não entendi não, porque tem inglês. Eu também não entendi. Ah. Meu Deus, Tá. Me. Ah, agora eu entendi. Aqui tem, tá tipo, qualidade baixa e aqui tem 4K, mano. Ah, o Bug Smoker, que troço feio. Deve ser na é real mesmo, mas... Né? Porra, cara, troço feio. Tá, vamos lá. Quando você está andando de carro. Hum, tá. Quando você está a pé e precisa de um carro. <laughs> verdade, pior que verdade, mano, eu já passei por isso, eu passei por isso até em live aqui no canal que estamos fazendo de GTA San Andreas zerando. Só que aí eu não encontrei nenhum carro. Aí eu tinha baixado o mod menu, consegui assim, pegar o carro pelo mod menu. É, é muito verdade, tá? Uh, tá. Ué, ah, tá. Ok. Não tem nenhum nome. Uh. Não entendi, tá? Tá, eu com 7 anos quando apanhava da minha mãe. Vou embora dessa casa. <laughs> tá. Primeiro GTA, duas estrelas. É, GTA 5, 3 estrelas. GTA Vice City 4 estrelas e GTA San Andreas 5 estrelas. Verdade. <laughs> Aí, GTA Rio de Janeiro 347 trilhões de estrelas. Jogue <laughs> verdade. Tá. Pegar GTA V de graça na Epic Games. Comprar no Mercado Livre de alguém que pegou de graça. <laughs> Putz, verdade. Admita. Você já fez isso? Não pior que verdade, eu já fiz muito. Vocês não, se, se vocês também já fizeram isso, deixa nos comentários. Meu Deus, muito Tá, saiba como visualizar mensagens escondidas do WhatsApp. Tá? Tá. <laughs> Barbearia brasileira inova, no, inova com propaganda estilo GTA viraliza. Assista grande novidade. Certamente é um dom de qualquer pessoa do mundo. Ah, Ah, tá, mas eu entendi, né? Que sai com um cabelo pequeno e... Não, sai com um cabelo pequeno e volta com um cabelo gigante. É, entendi. Tá, vambora. e expõe shots de... Ah, é tipo prints, prints de GTA com frases filosóficas. Espelho é meu melhor amigo, porque quando eu choro ele não dá risada. Meu Deus, que poético, cara, que poético, mano. Meu Deus, tô chorando aqui, sério. Tá, vamos lá. R1, R2, L1, X, esquerda, baixo, direita, cima, esquerda, baixo, direita, cima. Então, ah, tá é que esse código do Play 2 você fica rico, você ganha vida, ah, alguma coisa assim, né? É, tá. Quando está usando o celular às 3 horas da manhã, mas tua mãe abre a porta de teu quarto e tens milissegundos para fingir uma posição de dormir. <coughs> Mano, esse vídeo, esse, esse bug aqui era um era no Play 2 que tinha uns mods lá, você... Aí você ficava bugando assim, era muito doido, cara. Ah, que é... Ah, não sei... Um CJ vestido de princesa Aí 26 de outubro de 2004, aniversário de 15 anos. Ah, deu um entendi muito. Ah, ah tá. Ah, é, Gotinha. KKK, que jogo educativo. Então o Gotinha lá atrás, matando-se de... Tá, <laughs> vambora. O único que conseguiu invadir a área 51. Doppel, verdade, né? Protagonista raiz, CJ. É de gangue, quer dizer que eu não posso falar, senão vai dar direito autorais, mas né, você pode ler aí, né? né? andava de lowrider, que é um carro jovem, atlético, matava geral, humilde. É, isso daí é que ele, tipo, não ligava pro polícia se eu falasse também vai dar direito autoral, então você lê fiel, é, fiel, é, lê aqui de novo, é muito fiel, né? Estiloso, morava no Gueto. É, até esqueci, mas era um negócio bueto mesmo de bem com a vida estavam no filmes. Protagonista Nutella, que é o Michael do GTA V. Não é de Guang, é, né, né, leia aí vocês. Anda de carrinho sedã, velho gordo tetudo. Assim mata, não é humilde, carpando do FBI, engana amigo, usa roupa de dojo, bairro de playboy, vive de mau humor, tem medo até do madrasto. Pô, é verdade, o CJ é isso daqui tudo de bom, né? O... Ah, né? Tá, Aí no quebra-cabeça está escrito de 2 a 5 anos e você resolve ele em 5 meses. Nossa, putz, verdade. É, né? parou até deixou um like aqui, não sei Ah, preciso de um outro, não preciso de um outro, não jogar, Tá, eu volto tá aqui. Tiju. Isso foi forjado por um vampiro. Tá, né? Ah, tá. Isso daqui foi forjado por um e Isso daqui, né? Sei lá, né? Então, é. Trapaça de uma. <laughs> Não, verdade, velho. Porque aí ativa pode ser estrela, aí, tipo, vem cidade inteira de polícia pra cima você. É muito da hora, tipo, é muito da hora. Tá, tudo que eu fiz foi seguir o trem. Falaram que você é foda na tesoura. Faz um corte maneiro aí. Beleza. Porra. É essa, tio. Tá me tirando -se como bosta. Você tá fudido. A garota. Meu Deus. Falou, ah, cara. É bem assim mesmo. Você vai na, na barbaria, tá com o cabelo grandão. Aí corta, fica com o cabelo pequenininho. Aí achou ruim, vai lá, corta. Volta com o cabelo grandão. Tipo, física do GTA San Andreas muito top, né? Aí você tá fugindo da polícia e bem quando ela ia passar e te achar, você, as estrelas somem e, elas, e ela apenas passa pela sua frente. Tá, isso então eu não entendo como se em inglês, né? Tá. Caraca. É o CJ. CJ Goku, mano. Está doido, velho. Ninguém acaba com esse CJ não, irmão. calma Quando você abre o GTA San Andreas começa aquela música nostálgica. Pior da é verdade, mano. Uh, ah, CJ, oh shit, idiota. CJ tá em dia, como vocês estão ouvindo. Tá, não entendi porque não sei inglês. Psicólogo. Se Jay deformando não existe, ele vai até vai te machucar. Se Jay deforma, meu, meu, meu, meu, Quando você termina de, né, né, né, você sabe, né? E ela puxa a faca dizendo que é a vez dela. Ah, você viu isso, vocês Aí é a morte ou a vida, né, cara? Eu preferia a <laughs> Nossa, olha. Não, não entendi. É, não entendi. Não entendi. Ah, tá. Tipo GTA V. O GTA V é tipo que a é criança, porque ele é o mais novo, assim, tal. Aí esses aqui são tipo, os mais velhos, que é o GTA San Andreas, o GTA Vice City e o GTA 4. É, eu acho. Ah, essa, só essa é frase aqui que eu não entendi. Tá, vamos lá. É... GTA Sanders. Andreas. Tá, tá o George de a coisa, vem. Tá, tá, tá. Ah, não, cara. Ah, não, cara, fez piada até com isso, sério. Sério, mano, fez piada até com isso, com, com o Coisa, mano. Tipo assim, porque eu, quando lá no começo do filme do Tchau Coisa, o George, né? O George vai olhar, olhar dentro do bueiro. Aí, tipo, no GTA San Andreas, quando você vai olhar dentro do bueiro assim, pelo menos na versão que eu jogo, fica tudo bugado assim, debaixo das coisas e tal, aí, né? Tá, vamos lá. GTA San Andreas. CJ. Bate na viatura policial. Policial. Excuse me, but you what the fuck. Eita! Eita, filho, não posso falar isso não, hein, mano. Não posso falar isso aqui não, se não der direito coral mas vocês... É vai no tradutor aí, que eu sei que vocês têm tradutor, porque todo mundo tem tradutor, Nós só pesquisando na internet. Quer saber? Eu vou deixar até o link do tradutor aqui na descrição, porque aí vocês pesquisam todas essas, essas frases aí que eu não posso falar aqui no vídeo, então tá, né? Mano, aí é foda, meu consagrado. Ryder, tu não se cansa de fumar não, mano. E teu pai não se cansou de tua mãe. Da tua. Quê? Ah, não entendi. Aí é foda, meu consagrado. Mano, não entendi, né, meu. tudo bem. Eita ah, isso daí eu não posso mostrar não. CJ versus Big Fumaça. Qual foi Fumaça? Não posso falar, né, né, né? Foi, foi eu sim, se reclamar. Tá, me, me, kkk, CJ, tá. Meu Deus! Quando te chamarem de idiota, lembre-se. O Alberto Einstein foi um idiota. Você vai continuar sendo idiota, meu amigo. Resume a vida se DJ. É, isso aí. Vou te contar uma coisa, mas não pode dar risada. Tá, calma aí. Calma, calma, calma. Pronto, pode <laughs> Putz, verdade, mano. Né? Tá, vamos lá. Hey yo, what arrow in this war popped? Uh, e ah, tá. É, tipo, tipo assim, acho que isso eu posso falar, né? Mas lembro. Tipo, assim, o policial falou assim. Hey CJ, não, não é. Ei, você, por que que tu tá, tipo, pegando uma pistola? É, tipo assim. Aí o CJ mostra uma minigama, metralhadora pesada, você sabe como que é. Eu acho que você já pegou isso no Play 2, né? E aí, o policial <laughs> fica de uma, cara. Ah, referências. Indo salvar um pedrasto ferido de ambulância. Pedrasto ferido me vendo atropelar mais gente pra salvar ele. Me... <laughs> Putz, verdade, não é verdade, né? Exaltação do Sandro. Eles fazem piada com samba, mano. Com samba. Tá. Eis que tiram uma foto sua sem permissão. Não, verdade, velho. Putz, verdade. Não, tá, mano. Tô precisando da doação de... Ah, eh, é, não, né, vocês sabem o que é isso, né? Me ajuda e cada indivíduo morte, tá? Vamos lá. Fulou outra mini CJ. Ah, tipo assim, é... Tipo, o Big Smoke, né, que esse cara aqui, falou assim pro CJ. Ei, CJ, olha o que tu fez comigo, pô. É é, o resto da palavra é RRA. A. Eu não posso falar, senão vai dar, né? Eita, para. GTA San Andreas. É. Cara, esse daí eu não entendi, né? Porque eu nunca. E o pico de download Full. Ah, tá. Tipo assim. O Big Smoke falou assim: invadiu a, ca a casa errada, otário. É, né? É tipo o Big Smoke tá, né? Mentindo pro CJ. É, tipo isso, tá? elemento. Até ouvir um tiro. não, mano, não, mas não, é verdade. Essas velhinhas aqui do, do, do, GTA, eu até vou pesquisar aqui no Google uma foto dela pra vocês verem. Já volto. Quer ver? Eu vou pesquisar aqui pra vocês verem. Ó. Uma Itapira. Imagem de da velhinha e da Charlotte. Beleza. É... Não, nessa não. Acho que é, tem que escrever tipo da roça. Acho que é da roça. Né? Porque, né? Ah, tem que ver. Cadê, cadê, cadê? Tá, essa daqui. Essa daqui eu. É. Ah, mas eu acho que é a mesma coisa que acontece. É, tipo. Tipo assim, ó. Essa, essa velhinha aqui, mano. Quando ela, ela anda devagar, devagarzinho. Mas quando ela escuta um tiro, corre. Ela corre mais que um flash, velho. Aqui, ó. Só, quer ver? Olha isso. É, é isso daqui conta muito. Isso daqui conta muito. Ó, é ela caminhando de boa, né? É, lento. CJ aqui. Aí quando o CJ dá um tiro, a velha corre uma árvore com o Sonic e o Flash, mano. Junto, velho. Então, <laughs> tipo, pelo amor de Deus. Tipo isso, tipo isso, tá ligado? Então, bora voltar lá pros memes pirado. Beleza, tá, vambora. Vambora. Tá, traficar, roubar, estuprar, violentar e assassinar. Polícia, né? Beleza. Relar na viatura policial. Meio. <laughs> é tipo assim, o CJ faz isso daqui tudo, isso daqui tudo. A polícia fica de boa, de boa. Quando se de encosta na, na viatura e vira um monstro, velho. A polícia vira um monstro. Não tem noção, velho. Tipo isso. Ah, tá vamos. mano. Mal posso esperar para fazer a entrevista de um emprego. Beleza, né? Não entendi não. Entendi não, né? beleza. Eu picked the road home. Tá, é a mesma coisa do Big Smoke, né? Tipo, escolheu a casa errada, tá? É, tipo isso. Tá, perguntaram ao Dalai Lama o que mais te surpreende na humanidade. E ele respondeu. O CJ, né, tipo, né, né, né, né, você sabe, você sabe, né, vocês entendem, eu acho. Eu acho, né. Vocês não entenderam, tipo, vocês não jogou GTA. Tá, eu era o número need boot out right to door was follow the wrong trace J. Ah, tá. É... Tipo, o dia ficou... Lindo, ficou pistola com o Bismarck, porque fez tudo direito, tudo direito naquela versão do trem. Aí o Big Smoke, a única coisa que você tinha que fazer era seguir o trem, CJ. Tipo, fiquei pistola na hora que tá, Tá, isso daqui não pode mostrar no vídeo, claro. Tá. É, não, não. Ah, seis, seis leis aqui não. Não, não, pronto. É, os relógios são. Ah, tá. Remover. Revolver 500 conto. Não, mano, podia ter isso, né? Esse revólver muito top, não podia ter, cara. Tá, estiver matando 15 pessoas na rua, fica no seu posto e te vende feliz, um cachorro quente. Pior que é verdade, mano. Pior que é verdade. O Michael, né? Eu vendo alguma, alguma treta nos comentários. Não, né? Não. Ah, acabou-se meme, gente. Ah, acabou-se meme, né? Mas ainda vai ter mais meme ainda, a gente vai fazer mais conteúdo de GTA que eu, que eu sei que vocês amam, seja é pirata esse GTA, não, hum, não sei, né? Mas vai ter muito conteúdo de GTA novo aqui nesse canal se prepara, porque pra frente tá aí, tá tendo, tá fazendo muito de GTA tá ligado? Então, então fica bolado, fica, fica, fica ligado no canal, porque é muito um top de GTA, tá ligado? Então vambora pro vídeo. Nego. Caraca, mano. Caraca, Eu falei, vambora pro vídeo. O vídeo já era pra acabar, pelo amor de Deus. Né, né, né. Vambora. Amanhã tem. Hoje, né? Ah, não sei, só sei que tem muito, tem muito vídeo de GTA San Andreas pela frente. Eu sei, eu sei que vocês gostam, então foi isso, beleza? Até, já fiz um vídeo de GTA San Andreas ontem, só que eu não postei ainda. Então, né? Beleza? Fala.